25. popolnio domobransku 14 dana kasnije. Su svi bili i vežbali, i ušišani sve. Sam došao iz Beča sa frizurom. I onda ovaj, moram biti ja da se šišam. To je bilo prvo razočarenje. Tam tehnički ovaj, e, arzenal, a ovdje domobranska ovaj. je sa kaplorom. Zvali smo ga Guskim pis. A on lijepo uzme onaj mašinu, pa mi prođe ovako skroz gore. Pa mašina prično široko. Imam ja jedan autostradu tu sad preko glave. Onda u popreku pa mi napravi križ gore. Pa me tako ove mrcvari tamo, bio sam besan. Nije bio pravi kapra, on je bio fret. Jedna zvezdica. Dobro, oni su tu mene ovaj, odesili tamo, da budem i ja, kao svi drugi. I onda počnemo vežbati. Ja sam sve to bolje znao nego koji su 14 dana vežbali. Ja sam bio sokol, Gimnastičar sam i sve. Onda ovaj oficir, Tičak se zvao, jedan poručnik, poslije poginuo u Galiciji. E, on se jako iznenadio. Pa ovaj, me odmah me je ovako. Ovaj. Pa onda ima tamo kurs analfabeta, znate, pa sam morao ja da budem učitelj tamo. A meni zadužio tamo. <laughs> Svašta sam morao da bude. Osim toga, prijavio se za sve armijsko natjecanje Austro-Ugarske vojske u Mačevanju. U vojarni nisu znali da je još kao šegrt u Beću odvajao dio svojih skromnih prihoda za školu Mačevanja. Što ja nisam izgledao onako gorostasan, nego malo reboljav, jako dosta razvijen, onako mišićav. Pukovnik nikako nije taj Matasić, lopuža jedna velika nije mogli ovaj, da trpi mene ovako, kao što sad, sad to da ide tamo da prestati. A Murković kaže, slušajte, Pukovnića, ovaj će, kaže, sigurno, kaže, da dobi neku nagradu. Natjecanje se održalo u Budimpešti. Bilo je 600 natjecatelja, a Josip Broz je osvojio srebrnu medalju. da sjedi gore na onoj tribini i, i on dijeli diplome i ovaj, ja sam dobio srebrno kao drugu nagradu, ovo je bilo zlatno. Dijeli i stisne ruku svakom. A šta znači, znate, stisne ruku. <laughs> A ja bio prosio. Jedini sam ja bio običan vojnik. I tako sam ja ovaj odmah dobio čin vodnika. Činom vodnika i zapovjednika iz Viđačkog odreda, Josip Broz i njegova 25. domobranska pukovnija upućeni su na srpski front. Budući predsjednik Jugoslavije o tome nerado govori, gotovo nikada. To je skrivo preko Dedijera i svojih biografa, Winterhaltera, redakcije sabranih dela njegovih i glavnog urednika Pere Damjanovića, da je uopšte učestvo na Srpskom frontu. On je rekao samo da je došao do Rume i da je e, uhapšen i da je proveo neko vrijeme u zarobljeništvu u Petrova Radinu, što je značilo preskakanje tog njegovog učešća u Prvom svjetskom ratu na Srpskom frontu. Ali, ja sam u Moskvi našao dokument u kadrovskom odeljenju Kominterne u kome stoji da je on u Prvom svjetskom ratu dobio dva ordena za hrabrost. Pošto je na Srpskom frontu proveo više nego na Ruskom, onda je više nego logično da je on bar jedan orden zaslužio na Srpskom frontu, a drugi na Ruskom jer je na ruskom bio samo tri i mjeseca, a na srpskom je bio četiri i po mjeseca. Na povratku iz Srbije 1914. godine 25. domobranska pješadijska pukovnija došla je na rehabilitaciju u Rumu do kraja prosinca. Nakon toga prebačena je cijela divizija, a s njom i 25. domobranska pukovnija na sjeveroistočni front. U ešalonima vlakom preko Temišvara, prelaz preko Karpata izvršila je pukovnija preko Kote Kopilaš 1510-520. Snijega je bilo metar, metar i pol. Pri Silasku u dolinu Rusi pružaju otpor i tu su se vodile prve borbe. 25. pukovnija nadirala je u pravcu grada Jaroslava. Tako smo mi putovali u Galiciji. To je trebalo izbaciti kozake. Oni su bili s ove strane Karpata. A sneg već počeo veliki. Kad smo prešli Karpata na drugu stranu, tu je jaka artiljerija ruska bila s one strane se zaustavila i mi smo tu pravili one tranšeje svoje. Po noći pristisla zima. Bilo smrznutih ljudi, potpuno smrznutih. Bilo zamotani one svoje šatore i mrtav. Ali pošto sam ja imao ovaj prethodnici se zove to ta pa tu, izvidnica, meni je bilo lako, ja sam, ako sam htio ratovati, sam ratovao, ako nisam, nisam. Idem dokle, a idem napred, a niko me ne može kontrolisati. Tako da za čitavo vrijeme nisam izgubio ni jednoga čovjeka. Ja sam drugi dan išao dalje napred, snijeg, jedna ravnica je bila, plato jedan, pokrita snijegom. Vidim ja prema meni ide kolona velika u snežnim ovim belim mantlima. I mi smo imali bele mantle i skije. Kad smo došli na jednu 300 metara ja pošaljem jednog skijaša napred da vidi ko je to. Ne znam jesu Rusi ili ko je. On ovaj, se vrati i kaže, to su kaže naši. Odakle to, kakvi naši? a komandovali je toj jedinici Rus, naš Rus, iz Ljubljane. Ne onaj moj prijatelj, drugi jedan, kapetan. Pa rekao, dobro, odakle vi ovdje? Kaže, ostavio je od e, početka rata. Je bio odsećan i čitavo vrijeme je krstario između tih sela koji su bili ovaj, pro, proaustrijski orijentisani ovako. I sačuvao čitavo jedinicu. Ima 200 ljudi. Sad sam ja, ovaj, a sam njega pitao, da li zna dokle su došli, gdje su sada odstupili? Kaže da tačno zna, on mi je dao sve podatke i ja se vratio. Kad dođem ja tamo, a moj komandant bataljona se izdere na mene, ja ću vas u zatvor. A ja mislim, to bi mi baš trebalo. <laughs> u zatvor je U zatvor. Dobro kaže, kakve vi imate podatke? Ja mu dam podatke, istrpno sve. A kaže, to nije loše. Nije loše, kaže ovaj. Tu smo onda poslije išli do Stanislava. Do Stanislava su nas Rusi gadno potprašili. Na sam uskrs u tri sata ujutro na 25. domobransku pješadijsku pukovniju otvorena je dromblonska vatra, foyer kako kažu njemci. To je trajalo nekoliko minuta, a onda je navalila uz unebesnu viku hura, hura i konjica s isukanim kopljima. Napala je položaj gdje su bili vojnici 3. bataljuna 25. domobranske pukovnije. Bilo je mnogo ranjenih i usmrćenih. Među ranjenima bio je i podoficir Josip Broz. Tu sam ja onda zarobljen bio sam. Sam bio teško ranjen. Transport ranjenika je vrlo spor To se stalo na stanicama. To je strašno teško bilo. Ranjen je bilo Najprije smo bili dovezani u Kazak, potvrđavo gore. Tu smo ležali par dana, od onda se nas transportirali u Svijažesku. Svijažesko je manastir, tu je bio pun nas ranjenika i tifozara. Doktori su bili naši. Bilo je 18 doktora zarobljenih, među njima se najviše isticao doktor Kralj. On je bio s nekad u Gracu, a poslije slijeda bio u Zagrebu neko vrijeme. Još je nekako išlo, jeli, dok sam samo rano imao. Ali sam poslije par mjeseci dobio ja tifus. Ruskom načelniku ove varoši Svjetske dodijelo da jedan Austrijanac tako dugo leži bolestan, pa da mora još imati posebnu hranu. Da je htio čim prije da se me riješi. Još dok sam negdje u polovici, nakon šest mjeseci, i poslao sam jednog e, svoga saniteta i saniteta da me odvedu u Kazan. Šta me tako dugo liječe? I odveli se me dole, ja nisam mogao iti hodati, ja sam, držali su me van i na stepenici sam seo. U tu došao ovaj doktor, naš, pa se zaprepasi, kaže, kuda ćete s njime? Pa kaže, na je, kaže, ovaj gradonačelnik. Natrag, hrabar bi taj kapetan, doktor. Natrag, i oni su morali da me vred, natrag odvezali u sobu gore, pa kaže, jeste vi se složiti, nek se složi, ja sam ranjenik i ne mogu ništa se protiviti. Kaže, vas bi tamo odveli da se vas čim prije reše. A ne dam, kaže, vi ćete biti tu. Ova će epizoda zarobljenog austrougarskog kapetana, doktora Kralja iz Prvog svjetskog rata, ostati bez odgovora 30 godina kasnije na kraju Drugog svjetskog rata u Blajburgu i Kočevskom rogu kad se nitko, a najmanje zarobljeni neki domobranski liječnik, nije mogao zauzeti za zarobljenike pred streljačkim jedinicama 17. Maljevačke brigade. Hrabar je kapetan, doktor. Ali o tom kad dođe vrijeme. A poslije devet mjeseci su nas uzeli odande i odveli u grad Ardatov. To je opet dalje tam prema Simbijsku. U Ardatovu smo bili opet u jednom logoru kućama su bio kuće, pa je logoru bio. I tu je došao jedan jedan seljak iz Krasila. I hoda, kaže, ima li tu neki, ovaj, neki, kaže, mehaničar neki, koji bi ja trebao, kaže, za mlin. Kaže, evo ga tamo, to sam ja bio. I ja sam pristao da idem. na konju i 20 km od Tardato je Kalasijevo. I onda ja sam tamo, ne samo da sam radio u tom mlinu, jer sam imao tu poznanstvo, so imeli te eh, motore, razen završili se znati. Pa sem odlazil van popravljati te motore in zaradiol sem tako. Od danes smo eno dana pokupljeni, poslimo v njim, selimo za Rovenici. Bil se na veliki transport, to je se kupil, bilo je večina Romuna in odvedeni v, na Ural. Najprej v Ekaterinburg. a onda poslije u Kungor. U Kunguru smo bili raspoređeni na željezničkoj prugi. Ja sam imao nekih 200 lumuna. Mi smo imali popravljenu prugu od Terme do Kungura. To je bilo samo popravak pruge. I to zimi i ljeti. Ja nisam radio, ja sam bio tako rekoći neki predradnik da vodim računa, da ovaj, ove, idu na rad, da, li je ovo išao na rad, da li je ovo bolestan i tako dalje. Sve, tome sam vodio računa. Došla zima, strašna zima bila. Ljudi bili iznošeni već od djela, imali, radili su jedno te isto djelo, vojničko se razderalo i slabo obučeni i boluju. Ali je vrlo zanimljivo da je Tito 16. godine postao komadant neke vrste logora svojih kolega, zarobljenih austrougarskih vojnika. Svaka zemlja koja je u ratu, naravno, da vodi računa o tome ko će upravljati ratnim zarobljenicima koji se nalaze na njenoj teritoriji. Može se sasvim osnovano pretpostaviti da je Tito, a to se dešava u carističko vreme, 16. godine, ne, dok, kad su došli bolševici, da je Tito dakle imao neku vrstu pa da ne kažemo javne, otvorene, ali sasvim sigurno izvesne naklonosti carističke tajne službe, čimu je poverila da bude komadant logora zarobljenih austrougarskih vojnika u, u, u, Rusi, u carskoj Rusiji. I ja jednog dana, jedan je trebao da ima čitavu nog, nogavicu rasjepanu, da saške tu nogavicu. I ostane, ostane kod kuće. Ostalih je više, pa njega nisam zabilježio nego da je išao na rat došla je prover, proverka, proveravali su gdje je onaj, gdje je, evo ga, tu je, ne može, vidjeli su. A onda me ovaj odrapio, onaj žantar, kozak, star, onom svojim petlje, znate. Tako me je odario, je je sve masno ja sam bio strašno besan, bi čovjek da ga ubije, da sam imao oružje, tako sam bio ljut. I zatvorili me. U zatvoru je dočekao početak nemira. U Rusiju se uvlači kaos, prve klice revolucije, pa i anarhije. Tito će tad prvi put čuti za Lenjina, prvi put vidjeti simbol komunizma, crvenu zvijezdu na kapi revolucionara. Po svim tim manjim preduzećima su bile ove partijske organizacije. Revolucija je Život je nekako bujao, s fronta odlaze ljudi kući, neće da ratuju. Bilo za vrijeme Kenijskog I onda sam ja rešio da pobegnem. I tako sam ja otišao jedne noći, pobegnuo kroz prozor. Otišao. Peške. Na blizu Perme sam ušao u voz. Znate, tamo je bio jedan voz koji se kulisao između Petrograda i dalje u Sibiriju, tamo zvali se Maksim Gor. On je bio <laughs> dugačak kilometar. Sve pokupio po stanicama, on je sve to uvozio. Sporo išao, strašno. A niko nije kontrolisao tamo ništa. To su sve švercovali tamo tim vozom. I vojnici su bježali tim vozom i ja I taj voz. Tako sam se ja kultura u Petrograd. Onda je došao juske demonstracije. Kroz dva dana, tako da je to to je nastao tada. Ali Boševići su pripremili dobro te demonstracije, bila ogromna masa naroda, ali je ovi sve znali. Pa po svim tim zgradama su bili mitraljezi gore I pohraniki, kako se kaže on tamo. tamo. na Petvašavskim kolodvom, sjećam se, tu sam bio prisutan. Ogromna masa ljudi je bilo tu. Jedan put počeli mi trljesi. Ja nisam ni znao kud, ko, kuda pusa su pusali malo dalje od nas. To je masa ljudi pala. Razbežalo se. Ja sam se sakrio po neki mostić ovako tamo, dok nije prošla ta hajka. Razbili oni demonstracije, pale je ogromno ljudi. Onda sam ja pobjegao. Josip Broz još jednom pokušava pobjeći iz Rusije i opet biva uhvaćen na finskoj granici. To dosta kazuje o njegovom odnosu prema komunizmu, a još više prema komunistima. U njemu još tinja san o hedonističkom životu dolje u Europi. San o nekom gospodskom životu kojem su Sovjeti zatrli svaki trag. Pa sam me tu čepali mene i šupira me natrag kuda sam je pobegao u ovaj, Jergač. Taman rekao posla tam da dođem će me zadaviti. <laughs> I ja putem pobegnutom tome stražaru. Negde kod Vjatke sam pobegao, jer to je bilo po oči oktobarske revolucije. Kapitalisti Anglije, Francije, Amerike pomagaju džingami... Kapitalisti Engleske, Amerike, Francuske vode rat protiv naše domovine. Oni pomažu Vrangelovcima i vojnim odredima ruskih plemića koji skupljaju svoje odrede iz Sibira, sjeverno Kafkaza, koji vode armiju protiv sovjetske vlasti. Oni pokušavaju ponovno uspostaviti vlast cara, Vlas plemića raznim ucjenama. To se ne smije dogoditi. Prizori revolucije, a to znači nasilja, ubojstava bez suda na svakom koraku, šire se po cijeloj Rusiji. S istom lakoćom padaju i brončane figure i živi ljudi. U komunističkim revolucijama koje se kunu na novi život, ništa nije beznačajnije ni jeftinije nego taj jadni ljudski život. Od Lenjina do Pol Pota. Tito ih se kloni i ni na kraj pameti mu nije da se pridruži bolševicima. što je potpuno razumljivo. Razborit čovjek nikad se neće nauči u kavgu u nepoznatoj krčmi. On će i kazati da ga sve više progoni pomisao na povrata kući. Dva puta pokušava bježati, ali to je iluzorno. Oba puta ga love i vraćaju natrag u logore. I tako sve do 1920. godine. Tako ja dogurao noću vozom do e, Omska na stanici atamanskih utora. Idem ja u grad pješke, jedan put mene zaustavi. Stoj! Šta tako je? A pa ja šta da kažem? Ja rekao austrijski vojno pleni. No, idi. Dođem kod njih, blizu, vidim nekakve crvene ovaj, da na kapu. Kaže, ne boj se, kaže, se odne mi vlast Još sam ja bio u u Leningradu preokret i tu isto svugdje su uzeli odnos vlast. On se u Prvom svjetskom ratu u Rusiji suočio sa tim etežom revolucije, kad se nije znalo kuće stvari krenuti, u Rusiji se sve do 20. godina, dok nije završen građanski rat, zapravo nije znalo ko će pobjediti. Bila je intervencionističke trupe, unutar Rusije to je grotlo, kuvalo, mlelo ljude, času prelazile gradovi, čitave gubernije i krajevi te beskrajno velike zemlje u ruke bolševika, čas u ruke Kolčakovi, Kreskoga. Divljalo je širom te zemlje godinama. Tito u svojoj autobiografiji 35. godine kaže, što nije nimalo beznačajno, da se on 18. godine prijavio da bude član partije i da bude sovjetski državljanin. Ali to on izgovara više iz potrebe da 35. godine pokaže da je on identifikovao sebe i svoju budućnost sa sovjetskom revolucijom. Vjerovatno ta molba za prijem u partiju nikad nije ni podnijeta, uostalom on nije ni primjen u partiju tad ni u, sovjetsko državljanstvo i to on u toj istoj biografiji napisao. Čak i kad se vratio u Jugoslaviju 20. godine, Tito još, iako postoje razne priče u njegovim autobiografijama koje je pisao u životu, pre svega u Rusiji, eh, u biografijama koje je zajedno sa Vladimirom Dedijerom objavljivao širom svijeta, postoji 5-6 podataka o tome kad je on član partije, svi su naravno različiti, a jedan dokument koji on ispisuje i potpisuje da je član partije od 30. godine. Ja sam sklon da vjerujem da je to možda bilo i malo ranije, ali sigurno nije bilo do 20. godine i verovatno nije bilo ni do 23. ni do 24. godine. Jedan od dokaza da nije bio jeste spomenik koji on podiže svojoj djeci Zlatici i Hinku, na kome je krst i tekst Ovdje počiva u miru Božjem Zlatica Broz, stara dvije godine, i bratac joj Hinko, star osam dana. Koji govori da se radi o religioznom čovjeku. Mir i tišina nek vlada nad vašim grobom. Neizmjernu bol i tugu mi ponesemo sobom, tužni roditelji. A religija i komunistička uverenja su bile u potpunoj suprotnosti. Dakle, Tito tek kasnije kad se učvrstila bolševička vlast u Rusiji, kad se vidjelo da i Jugoslavija ima nekog potencijala da se krene tim putem i da ostvari svoje ambicije, priključuje se komunističkom pokretu, po mom mišljenju to se desilo tek u Bjelovaru, 24. godine. Ogromna i hladna Rusija, puna svakojakih opaznosti, nije ga oduševila. Tri godine živi kao neka vrsta vuka samotnjaka. Nema ni jednog prijatelja. Dobro mu dolazi mehaničarski zanat zarađuje i uglavnom živi ilegalno. 1918. upoznaje djevojčicu Pelagiju Belousovu. Zaljubljuje se i ženi. Po svemu sudeći bila je veoma lijepa. To je lako zaključiti po prvim dostupnim policijskim fotografijama načinjenima u Zagrebu kad je imala 24 godine. 18. godine kada će otići u Sibir, e, oženiti se sa tom mladom Pelagijom Belousovom, koja je tad imala 14 godina jer je rođena 1904. godine, a pošto bolševici ni 18. godine u tom delu Sibira nisu uspeli da uspostave vlast, venčati se u pravoslavnoj crkvi, a tek 20. godine kad se vraćao u Jugoslaviju, tada već stvorenu Jugoslaviju, pošto bolševici nisu priznavali brakove sklopljene u crkvi, morao se venčati po drugi put u opštini Bogoljubsko u Omskom okrugu samom činjenicom da je on registrovao svoj brak u pravoslavnoj crkvi, on se morao izjasniti i u smislu svoje vjeroispovesti i da priznaje zakone te pravoslavne crkve, ruske pravoslavne crkve. Što za Tita nije bio, ja mislim, nikakav problem. Ne samo tad, nego u životu uopšte. On se prilagođavao situaciji kako je vjetar duvao, a imao je sreću i ne samo sreću, nego i izuzetnu sposobnost, da stane onda kad vetar dune u pravom pravcu i da ga i vjetar pogura. Ja sam poslije otišao u Omsk. Tamo sam naselio se jer se spremao da idem kući. Sam pročitao u novinama u Omsku da je u Jugoslaviji revolucija. Znači, pobunili se da vojska nastupa, da revolucionarno stanje i sve. Meni je vuklo kući. 1920. sovjetske vlasti donose odluku da se oslobode ratni zarobljenici i pošalju kućama. Na to je utjecala međunarodna situacija, ali i dva jaka domaća razloga. Prvo, Rusiju zahvaća teška glad i svakojaka neimaština. Tko će onda i čime hraniti još i toliki broj zarobljenika? I drugo, njih će, kao radnu snagu, lako zamijeniti deseci i deseci tisuća domaćih uhičenika, prognanika u Sibiri i stotine drugih logora. Ja sam poslije ovaj, tamo eh, isposlao sebi ovaj, sve dokumente i otišao sam kuću sa Pelagejom. 20. godine kad se vraća opet je neka vrsta ne samo vodiča, nego i komadanta te ekspedicije. To su ne samo austro-ugarski, već i njemački vojnici koji se vraćaju iz zarobljeništva i Sovjetskog saveza. Kod organiziranja odlaska zarobljenika za Njemačku i države bivše austro-ugarske monarhije, Sovjet imenuju Josipa Broza zapovjednikom cijelog konvoja. Dakle, ima naklonost i nove bolševičke vlasti i njenih tajnih službi. Tri nedelje smo putovali opet ovim maksimum do Leningrada. Da su nas ovaj, otpremili u Narvu, u jednu tvrđavu gori. Tu sam bio sa Hašekom zajedno, jer on isto išao tada kući. Radi se o Jaroslavu Hašeku, češkom piscu proslavljenog satiričkog romana o dobrom vojaku Švejku. Hašek je također dospio u rusko zarobljeništvo kao austrougarski vojnik, ali je u jednom trenutku pristupio crvenoj armiji. A bio pad on je bio ovako malo suviše izgledao ovaj, intelektualac. Pa još nek, po neki zlatni zub, pa tako to je ovaj, <laughs> bilo opasno za ono vrijeme. Sa zlatnim zubom odana. I čim imao zlatni zub, intelektualac, znači boševik. Nešto tu biti. A pa bio je on ovaj, komesar crvene armije. bili smo tamo, ne znam koliko, jedno 14 dana. Onda kad je došao brod, Vili Feuerman se zvao smo išli tim brodom, dosta dobro su nas primili. U Štetinu su nas primili jako dobro ovi Nemci. I tako da sam došli u Beš, iz Beša onda u karantinu u Maribor. Tako sam ja došao kući, došao u Zagreb, kod jednog prođaka u Zagrebu bio je ovaj Ros isto, satler, koji pravio hamove i ovaj Satlar. Dučan je imao tamo u Dođem kod njega, pitao me, znaš šta za moje? Onda kaže, Joža kaže, nemoj se žalosti, majka ti je umrla već prije dvije godine, kaže ovaj. To me je tako potreslo bilo. Majko, ono, prosto mi je ovaj, prošla volja da idem. Koliko god je to možda bilo najbolnije, ipak nije bilo jedino iznenađenje koje ga je dočekalo. Vojska u kojoj je počeo lijepo napredovati, poražana, raspala se. Beč više nije u istoj državi. Daleko je Beč, Austrija plaća reparacije, aristokracija je razjurena zajedno s dinastijom. Srušen je svijet u kojem je tražio svoje mjesto. Radio sam od Bauma u Ilici. Ali se meni nije sviđalo taj posao. Pa sam tražio negdje za mašinista. Ali Zagreb i Hrvatska imaju novog gospodara. Srpsku vojsku i žandarmeriju. Onda sam dobio velikom trojstvu. Tu sam ostao do, dosta dugo, par godina. U velikom trojstvu on više nije zaneseni dječak ni maštalac. Veliki svjetski rat promijenio je svijet. Iza njega je ostala Velika Rusija, u kojoj su bolševici surovo, divljom silom došli na vlast. U Francuskoj komunisti samo što nisu zavladali u parlamentu. U Italiji ih je pretekao fašist Mussolini – a u Njemačkoj je komunist pred ulazom u Bundestag. Nakon Prvog svjetskog rata urušava se cijela liberalna evropska tradicija. I pojavljuju se novi kandidati za političko vodstvo. To su biti dva pokreta. I jedan i drugi su zasnovani na stanovitoj masovnosti, na stanovitom okretanju nižim klasama. To su prvo komunizam iz eh, Leninove revolucije u Rusiji i onda naravno fašizam, što je jedna vrsta prevencije komunizma, ali sa sličnim metodama. Tito osjeća da mu je u velikom trojstvu sve tjesnije, da ta provincijalna zabačenost ne može unaprijediti njegov život. I Tito se okreće komunizmu, kao realnoj snazi, a i prostoru u kojem može naći svoje mjesto. Prvo je sindikalno angaširan. Tražio je posla u Smederevu, Beogradu. Krenuo u Kumanovo, ali se predomislio. Zaposlio se u brodogradilištu u Kraljevici, ali je odmah pobunio radnike, organizirao štrajk, bio čak par dana u zatvoru, ostavio ženu i sina u neplaćenom stanu i otišao u Zagreb. Za njim je došlo ženino pismo. Dragi Josipe, ti meni pišeš da bi ja sa detetom došla tamo, a kako ćemo s dugom? Ja se upravo bojim pomisliti da bi otišla tako da ne platimo, jer ja se bojim da ne bi imala posla s oružnicima. Ti to meni opiši kako bi se to moglo učiniti. Tvoja polka. Odmah zatim javlja mu se pismom jedan drug iz Kraljevice i prijateljski ga upozorava na dug. Pokušaj se ispričati onima u kraljevice, jer ima babetina koje toliko laju sve i svašta, da pače kažu da se ne zna ni gdje si, ni što si a ja ti to kao drug jagam bez uvrede. Zato što smo jedno večer bili ja i drugarica na primorju, pa ona žena, ona Marija Kapojtića, počela da nam viče sve i svašta, kao da sam ja tako rekuć broš. Što se tiče zlatnog sata, poslaću ti ga prvom zgodom. Već je obznana 30. prosinca 1920. zabranila komunističku partiju, a takozvana šestojanuarska diktatura eliminirala svaki politički rad koji ugrožava monarhiju obitelji Karađorđević. I samo pripadanje komunističkoj partiji teško je krivično dijelo. Kominterna savjetuje komunistima da se povuku u ilegalu ili da napuste Jugoslaviju. Obveza je skrivati pred policijom, naročito pred sudom, svoju komunističku pripadnost, jer to vodi ravno na robiju. Tito međutim u tome vidi svoju riskantnu, ali zapravo jedinu stvarnu šansu. Ja sam bio na sreću ovaj, nepoznat tada, pa nije me zakačila ozlana. Rukovodstvo CK je bilo ovaj, uhapšeno. Smo imali 58, čini mi se, poslanika u parlamentu tada. Dugo vremena je trebalo par godina dok se partija ovaj, ponovno počeo tizati. Ali frakcionaštvo između ovaj, Ljevih i desnih je bilo tako razumno da nije mogla da se da bude nešto od značaja. U to vrijeme u Hrvatskoj je pod vodstvom Stjepana Radića i njegova brata Pavla izrasla istinska moćna politička snaga, Hrvatska seljačka stranka. Nikada do tada nije bilo tako snažnog pokreta Ujedinjenog hrvatskog naroda. Kralj Aleksandar Karađorđević im suprotstavlja dvije ponajače srpske stranke – radikalnu i takozvanu Davidovićevu demokratsku stranku. Obje su unitarne, a povremeno ih dovodi u konflikt jedino borba za pozicije u vlasti. Radić traži konfederalno uređenje u kojem bi došao do izražaja veći hrvatski utjecaj nad kompletnim političkim i društvenim životom. Poznata je njegova krilatica iz tog doba. Hrvatska puška na hrvatskom ramenu, a hrvatska lisnica u hrvatskom džepu. On privlači radničke mase, mijenja ime stranke u Hrvatsku republikansku seljačku stranku. 1919. i 1920. godine Radić je uhapšen, ali je 1923. otputovao u Moskvu i učlanio svoju stranku u seljačku internacionalu. Radićeva hrabrost nije bila bez odjeka i nedvojbeno je utjecala i na Josipa Broza. Hrabrost sa žrtvom – sam ja sam onda u Zagreb došao, posla sam tražio, dopis sam odmah poslao, nego Ali to nije meni odgovaralo taj posao, to je bio takozvani e, Baušlosaraj, koji je uvo te po kućama te prozore, vrata, sve to brave meču i tako dalje, gatre prave. A to meni nije odgovaralo. Ja sam bio tamo kratko vrijeme. Sam bio opet ovaj se posvadio sa ono, poslovođom. Otišao sam odmah u sindikat, tamo sam postao, ovaj, odmah sam bio namješten kao sekretar metalac. Najprije Zagrebu, poslije za cijelu Hrvatsku. On sam poslije štrajk vodio tamo kao sindikalista u toj istoj <laughs> radionici. I tada sam bio ovaj, izabran za organizacijonog sekretara u istinu, konferencija je izabrala za sekretara Andriju Hebranga, ali Hebrang sam ustaje i traži da se bira ne njega, nego Josipa Broza. Riječ ima drug Josip Broz. Drug Josip Broz dolazi nam iz Kraljevice, a vi svi znate što se u Kraljevici događalo, štrajkovi, zatvori, druže Broz. hvala, htio sam nešto samo da odgovorim ovom drugu tamo preko. Ima li što ga Protrčala je jedna mačka, ali nije baš bila crna. <laughs> Hoće li to još dugo? Ma, govori jedan drug. Nikad ga nisam vidio. A govori dobro. Opre ove naše mudrace. Radnik, bistar. Drugovi, partija nije nagrižena. Ona je u raspadu. Pa mi, bogati, imamo više frakcija nego članova. Mi smo imali 60.000 članova. Imali smo 58 ili 59 poslanika u ovoj ustavotvornoj skupštini Jugoslavije. Mi smo bili snaga bogati. Nas se kralj bojao, pa zato i došlo do obznane. A danas ovako razjedinjeni, bogati pa mi kao da ni ne postojimo. Evo, velik broj naših ponajboljih drugova mora da izbjegne u, u, u inostranstvu. Dobro, neki od njih su u Sovjetskom savezu, u Moskvi. Ali, boga mi, puno ih je i po zatvorima. A gdje god da jesu, oni su razjedinjeni u sitne grupacije, u male frakcionaške grupe. Pa drugovi, mi jedan put moramo tome da stanemo na kraj. Bravo. Ja ponavljam, postoji samo jedna misao, samo jedna snaga. A to su drug Stalin, istinski mudri vođa i samo jedna komunistička partija, a to je Sovjetska komunistička partija. Mi to moramo slijediti drugovi. Izgraditi partiju koja ima da bude monolitna, prava bolševička partija kao da je od jednog komada salivena. I obracunati sa frakcionašima svih vrsta. I to bez milosti. Bravo. Nisu normalni. I e, sad znamo da je gotovo. Tiho, tiho, tiho. Drugovi, nemojte prezivati policiju. A jeste izabrali sekretara? A nismo, nismo. A zna se, ostaje Andrija Hebrand. Sjajan Drugovi, drugovi, drugovi, drugovi, Ja vam, ja vam, se, ja vam se iskreno zahvaljujem na povjerenju, ali, ali ne mene. Ja sam već, ja sam već puno u forumima. Nama treba novi čovjek. Nama treba čovjek koji nije opterećen našim problemima, a to je Josip Broz. Radnik, bolševik. Josip Broz je čovjek koji je pozvan da rukovodi našom zagrebačkom komunističkom partijom. Zato ja predlažem Josipa Broza za sekretara. E, sad je sigurno gotovo. Pa hvala drugovi, hvala. Ok, hvala. Hvala vam. Drugovi, samo dva po dva. Čestitam. Hvala. Hvala. Čestitam. Hvala, hvala. Bišite obavješteni o svemu. Čestitam na svemu. I na govoru i na izboru. Hvala. Ti poznaš druga Kerbera? Druga Mavraka. A, pa ja sam ovdje novi, tako da... <laughs> Drug Kerber je sekretar Pokrajinskog komiteta za Hrvatsku. Pa sad ćemo se bolje upoznati. <laughs> Viđat ćemo se pune posla. A ti si iz Kraljevice? A ne, ja sam Zagorec. U Kraljevici sam radio u brodogradilištu. Tamo su mi ostali i žena i sin. Nemam ih gdje dovesti, ostao sam tamo i bez posla i bez stana. Pa posla si večeras dobio i preko glave. Moja drugarica i ja nemamo djece, a imamo jednu malu kuću. Useli se k nama, mi ćemo se već nekako snaći kod njenih ili kod mojih. Pa nije stan nešto najvažnije proleteru. Kako je policija počela sa hapšenjima, možda nam stanove više niti neće trebati. Kod njih uvijek ima mjesta. <laughs> Kerber, hvala ti. Anton Mavrak Kerber ubijen je u Stalinovim čiskama u Moskvi 1938. Andrija Hebrang deset godina kasnije u Beograd. Obje ove smrti povijest stavlja na dušu Josipa Broza. Zapravo, Andrija Hebrang postavlja Tita na mjesto sekretara Zagrebačke partije, a Zagrebačka partija je praktički bila komunistička partija Jugoslavije. Ta je taj partijska organizacija bila najjača u zemlji. Jer je Zagreb bio najjači proletarski centar tu sam ja izabrao onda za sekretara. To je kao kongres bilo. Jako dobro. I to je podršku dobili smo odmah u čitavoj Jugoslaviji. Ja sam išao protiv ove frakcije. Tito nije čekao sudbinu. On ju je izazivao, poticao, ubrzavao. Kad se odlučio za komunizam, on je veoma dobro procijenio gdje je središte komunističke moći. I zato će na sedmoj Zagrebačkoj konferenciji žestoko napasti sve frakcije – od Sime Markovića desno do Horvatina lijevo i pozvati sve komuniste da bespogovorno slijede kurs Sovjetske partije i druga Staljina. Nema veće, teže kvalifikacije u komunističkoj partiji od frakcionaštva. Ona, kad se za nekoga kaže da je frakcionaš, ona ne podleže nikakvoj proveri, ta kvalifikacija, nikakvom preispitivanju i nikakvom ispravljanju taj čovjek leti iz partije, a Stalin je već bio formulisao ključnu tezu koja je značila kraj frakcionaštva, kako se završava sa onim koji se proglasi frakcionaštvom. Ta Stalinova rečenica koju Tito citira u proleteru 37. godine, boreći se da postane generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije, glasi biti član partije ili izaći iz partije pitanje je života i smrti. Dakle, ako si frakcionaš, to više nije samo pitanje da li izlaziš iz partije, nego da li ćeš uopšte uspeti da sačuvaš živu glavu. Tito traži da jugoslavenski komunisti više ne okljevaju, već da kao svoju glavnu zadaću provedu bezuvjetnu bolševizaciju komunističke partije Jugoslavije i da po uzoru na Staljinov SKPB, Svesaveznu komunističku partiju bolševika, stvore bolševičku organizaciju, kao iz jednog komada salivenu. Moram da priznam da sam ja simpatizirao više na lijevu, jer ona je imala ljevičarske parole. Moskva je to jedva dočekala i svim članovima razjedinjene, zbunjene komunističke partije Jugoslavije uputila otvoreno pismo u kojem će osobito pohvaliti Zagrebačku partijsku organizaciju. Jer uz drakonske mjere Aleksandra Karadžorđevića da će frakcionaška podjela nekad uglednu komunističku stranku od preko 65 tisuća članova pretvoriti u sektašku partiju malobrojnih jugoslavenskih fanatika. U takozvanoj Ustavotvornoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928. godine radikal Puniša Račić učinio je nezapamćen kriminalni čin u povijesti europskog parlamentarnog života. Puca s poslaničke govornice u Stjepana Radića i njegove poslanike. Ubija Pavla Radića i Đuruba Saričeka, a Stjepana Radića ranjava. Sve naslovnice svih svjetskih uglednih novine nose skoro isti naslov. Ubojstvo u parlamentu. Tek što se Hrvatska u velikoj boli oprostila od Pavla Radića i Đure Basaričeka, shrvala ju je nova velika nesreća. Od posljedica ranjavanja, 8. kolovoza iste godine, umire Stjepan Radić. Njegov sprovod ostaje do tada nezapamćen revolt hrvatskog naroda. U Zagrebu, koji tada ima oko 220 tisuća stanovnika, na sprovodu se okupila masa od više od 300 tisuća ljudi. U toj dramatičnoj situaciji komunisti vide svoju priliku, pa se pridružuju protestima, čak ih radikaliziraju svojim akcijama na rubu terora. Traže pravo naroda na samoopredjeljenje do ocijepljenja. Hrvatska seljačka stranka ne prihvaća njihovu suradnju, između ostalog i zbog njihove sklonosti teoru i totalitarizmu. Na veliku žrtvu Stjepana Radića, na njegovu smrt, reagirao je i veliki pisac, ali i komunist, Miroslav Krleža. U Hrvatstvu je bio sretno i veselo zaljubljen. I to Hrvatstvo nije prestao romantično i zanosno ljubiti do svoje smrti. Po noći ja sa ovoga našeg centra gore na Mirugaju uzmem automobil i kažem da me vozi do Vinogradske ulice. Kreneš djelaš plasa na Kod Korzu kafane su barikade. Tu su iz Korza iznešeni bili svi stolovi i ovaj, stolice. Napravili vrlo dobre pa, barikade. Ali je bil jedan prolaz i na tom prolazu stoji grupa e, detektiva i policija. I sad ne možeš natrag. Ovaj dolje, ja, ja sam naoružan. Naoružan sam. I ja stedim mirno pozadi. Oni šofera. Kuda vi? Ko ste vi? Kaže, ja vozim gospodina na stan, stari školodvor, kaže. On dođe do mene, pa me pogledao, a pa ja onako ugužem dosta elegantno. Pogledam, prolazite. Zamislite, vidi me <laughs> tu došli na ružanu. a ja sam mirno A ja mu nisam rekao da, da me vozi na kolodvor. Sam rekao do Vinogradske ceste. I sada me je doveo do Vinogradske. a on je rekao na kolvor. Nešto je on nanjušio, taj šofer. Jer je to bio taksi. On me dovede do Vinogradske, ja se lijepo tu skinu i odem pješke gore u Vinogradsku 46, gdje sam stanovao. Kad na jedan pot skoči pozadi, vojsa, zgrabi me jedan ovako ruke, drugi mi tu nekako glavu skrino gore i odmah mi pištor našli. Skinuli, izvadili mi Onda mi svezali ruke, natrag, dosta mi krvo svezali. Treba reći da je tom prilikom u sobi pod krevetom policija pronašla četiri njemačke bombe s pet upaljača, 19 metaka za pištolj i 16 puščanih metaka. Zbog te četiri bombe cijeli proces će biti nazvan bombaški proces. Doveli me onda u Ilići na, ono, jedno malo ove, ispostavu njihovu. Tu unutra su ove me pogledali sa svih strana jer me u mraku nisu dobro vidjeli. A šta nosi revolver? Rekao, nosim da se branim. Od koga? Rekao, od vas. Da bi vi pucao. Rekao, da sam imao sekundu mogućnosti, ja bi, kaže, pucao. Poslije sam ja to porekao na sudu. Rekao, nije istan laže, rekao policajac. Ime i prezime? Josip Broz. Ime oca? Franjo. Ime majke? Marija. Kad ste rođeni? 7. svibnja 1892. Mjesto rođenja? Kumrovec. I što možete izjaviti? Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije. Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma. Da sam objašnjavao zbog čega sve nepravde koje proletarijatu čini buržuazija. I da sam ukazivao na put za oslobođenje radničke klase. Priznajem da sam sve to činio od 1921. godine pa sve do dana hapšenja. Pa obično su komunisti rekli ja nisam bio u partiji, ja nisam komunist, obično je to obrana bila. Ali on je rekao, jes, ja sam član partije, ja priznajem, ja priznajem ovaj, e, e, pravorijek partije samo. Ali ne priznajem pravo buržovarskom sudu da mi zbog toga sudi. vama... Smatram se odgovornim samo svoje komunističkoj partiji. Je vama poznat zakon o zaštiti države? Jeste li čuli da po tom zakonu je zabranjena svaka djelatnost komunističke partije? Zakon o zaštiti države nisam čitao, ali sam ga dobro upoznao. Po tom zakonu se dospjeva u lepoglavu. Znam i to. Ali bilo bi zlo kad bi se komunisti bojali jednog privremenog zakona. Ja držim da su prirodni zakoni viši od onih zakona koje stvori jedna klasa da potisne drugu. I zato se ja ne bojim lepoglave. Ali sam svuda bio otpuštan zbog toga što sam u radničkom pokretu uvijek govorio da se sila samo silom suzbija i da je revolucija jedini izlaz radničke klase. E, gospodine Broz, e, vi ste ovdje rekli da je stan u Vinogradskoj služio za otpremu partijske štampe i literature. E, za što vam je još služio? Za sklanjanje radnika koje je policija gonila. A je li policija progonila radnike samo zbog sumnje da su komunisti? Da. A je li policija proganjala samo komuniste ili predstavnike sindikata koji su bili pristaše nekih građanskih stranaka? Jest, policija je progonila i takve ljude. I jeste li u tom stanu skrivali i takve ljude? Da. Bilo je dovoljno da ih policija progoni. U ovom procesu ostaje da se ovdje sudi jedino ljudskim uvjerenjima. A ta uvjerenja branio je ovdje pred vama Josip Broz. Njega se tuži po zakonu o zaštiti države, ali kad država donosi takav zakon, kao što je zakon o zaštiti države, koji sudi samim uvjerenjima, e onda se ona prije mora pitati o sebi, kao državi. Ali ona se to ne pita. Tim više, gospodo suci, moramo se pitati mi, njezini građani. Moram reći da sam na ovom procesu i ja, koji nisam komunist, počeo razumijevati zašto komunističke ideje u ovoj državi dobivaju se više i više komunističkih pristalica. Kakve su ovdje političke prilike, rekao je Broz kad je spominjao ubojstvo hrvatskih narodnih prvaka u Narodnoj skupštini. A kakav je socijalni položaj radništva? Dovoljno je da otvorite novine. Ni one to više ne mogu skrivati. Pozivam sud da odbije prihvatiti tužbu po zakonu o zaštiti države, jer je to drakonski zakon donesen prije osam godina, jer od tih osam godina on nije uspio spriječiti ljudska uvjerenja. Jer to ni jedan zakon na ovom svijetu ne može. 18 godina kasnije, dr. Ivo Politeo branit će pred Titovim komunističkim sudom u tipičnom montiranom procesu nadbiskupa doktora Alojzija Stepinca, koji će dobiti 16 godina robije s prisilnim radom. Presuda Titu glasila je pet godina. To je presudi pribrana još i ona, jedna od ranije, na godinu dana, tako da se zatekao u Lepoglavi s kaznom od šest godina robije. Toga nije pogodilo. Znao je da je to dobra investicija i nije se u tome prevario. Tada visoki partijski funkcioneri, Rodoljub Čolaković i Moša Pijade, pratili su Titov proces robije. Zadivio ih je hrabrošću da ne priznaje buržuarski sud, nego samo sud svoje partije i poželjeli da ako već mora na robiju, da bi bilo dobro da robijaju zajedno.